तो कैसी सुनाई देती है उसकी धड़कन जबरदस्त तुम यहां क्यों आए हो अपने परिवार को सलामत देखना चाहता हूं इनके साथ अपनों जैसा व्यवहार किया जाएगा इन्हें अपने तरीके सिखाओ पानी की राह हर चीज को जोड़ती है जिंदगी से पहले और मौत के बाद भी जल्दी कर जंगली लौटे अगर यहां रहना है तो इनकी सवारी सीखनी होगी चलो चलते हैं बस सांस लो सांस लो हम तुम्हारी जंग अपने दर तक नहीं आने देंगे उनकी नजरों में हम यही हैं। मैं समझती हूँ ये घर है हमारा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हें दिल मजबूत करना होगा